जब से तू छोड़ के है गैला घरवा परिवारवा के कि जब से तू छोड़ के गैला घरवा परिवारवा के सोना सुन लागत हई घरवा आंगनवा में कि सोना सुन लागत हई घरवा आंगनवा में तहरस दूर अब ही एक पल रहत खे कि तहरस दूर अब ही एक पल रहत खे कैसे के रही हम ही घरवा आंगनवा में कि कैसे के रही हम ही घरवा आंगनवा में